давайте попробуем сопоставить. Вот мы точно не видим, что это российский там град, например, да? Э, но мы только что видели кучу российских танков, градов, техники и всего прочего. Можем предположить, что он, наверное, российский, а не украинский, который в Донецке в 2014 году стреляет в украинские позиции, да? Ну, типа, логично? Ну, так, такова тактика была с двух сторон. Даже э, первоначально, когда ВСУ находились вот на наших территориях, допустим, на территории ну, территории Донецкой области еще не, не отходили. Они точно такое же делали. Они стреляли в сторону, э, в сторону Они, границы. может быть, и делали точно такое же, но я вам сейчас показываю это. Я, вот, я да. не знаю. Может быть. Я же не отрицаю. Это война. Еще раз да, говорю, просто да. берите причину этой войны. Вот зашла туда Россия, это причина. От этого погибли потом дети, люди. От этого потом пошло полномасштабное вторжение. Не, не потому, что у нас Майдан был, а потому что Россия в Украину зашла. Вот почему. А как остановить? Остановить? А я уже об этом говорил в процессе нашего общения. Просто каждый должен сказать, нет, а нахер не надо. Все. Но ну, там же часы с украинской стороны военные должны... Нет, Украина будет забирать свои территории. Почему это вдруг? А почему мы должны взять кому-то подарить? Я не пойму. В чем дело? мозги правления Я могу понять еще Херсон, а понять Запорожье, да? Вот, да. А, Дон, а Донецк чем отличается? А Донецк, Луганском. А как? А как же полтора миллиона украинцев, которые оттуда выехали, что, даже, на них плевать? Даже, Нет. В 2014 году, когда все вот это начиналось, почему ВСУ-то э, на тот момент не пошло на Крым, а пошло на Донецк и на Луганск? Я отвечал, я ну, изучал ну, стенограммы а, переговоров а, по а, крымскому вопросу. В они, они публичные. Они до сих пор, они, они публичные. Они, конечно, да. нарезанные, как говорят, но они публичные. Стенограмма обсуждения Турчинова, который был в его президента, и всех вот этих вот, которые вокруг Тимошенко там был. Ну, я вам хочу сказать, что это похоже, это хуже, чем наша сегодняшняя с вами беседа. Это такое, что попало. То есть я вам прямо говорю, проблема того, что мы не защищали Крым, заключалась в том, что вот пришли люди, которые просто не знали, что банально с этим всем делать в тот момент. Россия этим воспользовалась, зашла в Крым. Но э, к моменту Донецка-Луганска уже чуть-чуть ситуация изменилась. Хотя я думаю, что... Ну, ладно, не буду заходить на внутреннюю политическую историю. А, ну вот, собственно говоря, и начали защищать свои земли, и будем защищать. А если бы Россия не вторглась сейчас полномасштабно, то де-факто, вы же понимаете, что ваши области, они уже как бы были под контролем России, как и э, Крым. А, все, что нужно было, это России типа объявить своими, остановиться. Потом мы лет 80 на международном уровне бы обговаривали, насколько это было, насколько это все неправильно, и э, санкции, и ну-ну-ну, и глубокая обеспокоенность, и все такое прочее. Это было бы безусловно, но Россия зачем-то сошла с ума в лице Путина и решила сделать полномасштабное вторжение. За момент полномасштабного вторжения за 9 месяцев мы не только поняли, что мы можем им противостоять, но мы и поняли, что мы можем и наступать. И сейчас вопрос возвращения всех наших территорий стоит уже ну, абсолютно... Э, в том числе с Крымом. Он уже не является фантастическим. То есть, если до полномасштабного вторжения вопрос освобождения Крыма, э, если бы кто-то его поднял, все бы сказали, да не, ну что там, такая российская армия, такая сильная, никогда в жизни. То сейчас это уже никого не удивляет, это уже абсолютно реально. Что мы пойдем, заберем и освободим свои территории. Потому что они наши. Ну, например, логически, сколько областей хотела Россия взять э, вот, как бы в 2014 году? Вот про проект, с которого я там прикалываюсь всегда, Новососии. Запорожье, Сколько областей? Николаев. Ну что, 8, 50 окна. 8. областей они хотели взять. Вот это была цель после Крыма сразу. Но как бы украинцы зашевелились. Проект Новороссия. Да, да, проект Новороссия, Новососия это называют. Я уже украинцы объяснял. зашевелились и пошли, много добровольцев пошло. Они поняли, что это не закончится на Крыме, да, что это дальше полезут. Вот и это все как бы остановилось на Донбассе. Да. А я уже Все объяснял, просто. почему после вот этих Минских соглашений, вот этого всего, ну, свою версию как бы объяснял, почему оно типа относительно затихло. К 21 году, если вы знаете, там вообще 7 жертв насчитали, что-то я сейчас покажу это все. Всего лишь, да. А, потому что ну, был, был, у России было желание политическим путем разрушить Украину. Ну вот через внедрение вот Ордло в особый статус и дальше я уже об этом обо всем. Просто говорю. они ждать не хотели уже, э, видели, не, что... они ничего... поняли, что Украина на это не идет. Да. Ну, ну, они, они, они, они, они рассчитывали правительство Зеленского склонить к этой капитуляции, как они когда-то склонили правительство Порошенко к э, Минским соглашениям который по моему личному Да, вот считается... каналы, каналы Медведчука закрыли, да, решением РНБО, это Зеленский и так далее, и просто россияне поняли, что ничего не выйдет. То есть украинская власть начинает прессовать э, пророссийских ну, то политиков. договорники закончились, да? И начинается, когда вопрос уже ставится руба. Ну, вопрос правильно опять же ставится. Значит, свобода слова как таковая. Пока. Да нет, это, ну, а, правда, какая, а какой свобода Ну, если слова закрываются говорят? телеканалы, значит, ну, наверное, это, э, э, это как-то влияет значит, на ущемление э, свободы слова. Человек, который прожил в российской пропаганде 8 лет, да, пытается говорить про свободу слова, это, в принципе, неправильно. Но я вам могу объяснить в принципе, когда идут... У любой страны, во-первых, есть свои законы. У нас также. Не, но ну я тогда вот ну, перебью, извините. Да. Каналы вещали на территории Украины. Да. Они же не ну, вещали с территории, да, да, но да, они да. были зарегистрированы, да, имели они, лицензии, да, все они, как да, положено. Конечно. Они имели свои офисы, это не да, говорит о конечно. том, что это преследование свободы конечно. слова. Они же не вещали за границей, не, Не, да, да, давайте так, давайте так, Да, я немного как вопрос. Я просто простой вопрос да. задам. Э, вы можете взять, вот вы гражданин Украины, вы не в плену, я гражданин Украины, похоже, я не, не в плену. Вы можете, нет, гипотетически, вы можете взять, достать нож и убить меня ну, могу. Это будет преследоваться по закону? Конечно. То, что вещалось на телеканалах Медведчука, э, у нас тоже преследуется по закону. Есть соответствующая комиссия, которая это рассмотрела и закрыла эти каналы. Надо было это сделать, конечно, в самом начале, но... Я немного, немного скажу, вот как это все взаимосвязано, э, например, как бы э, медиа, политика, да? Когда вот э, закрыли каналы Медведчука, да, вот была поддержка ОПЗЖ, они же были вторыми, когда, которые да, зашли да, да, в парламент, и вот делали корреляцию. После того, как закрыли каналы ОПЗЖ, э, эти, ну, Медведчуковские, да, можно говорить, то поддержка ОПЗЖ сразу резко упала. Вот это реальные, как бы там через 2-3 месяца провели, и поддержка среди населения резко упала. Ну, это понятно. Да, ну, вот это медиа, политика, медиа, политика, и поэтому вот это мы все делаем. Э, это все взаимоповязано. Медведчука каналы почему закрыли? <coughs> Пророссийская повестка здесь была. То есть тоже вот так вещали э, ни о чем, без фактов, без ничего, спикеры, которые приходили и так далее. То есть есть безопасность как бы государственная, правильно? Ну, Нормально? Ты, ты шире рассказываешь о том, о чем я сказал, да. Да, государственность, безопа безопасность государственная, да, и медиа это тоже включает как бы в себя. Потому что они вещали про российскую повестку полностью толкали. При этом, поймите, зафиксировано полноценное российское вторжение в Украину, что мы с вами смотрим, смотрим, смотрим. Оно есть, это факт. И при этом в Украине есть политические деятели и каналы, которые прямо пытаются в режиме онлайн 24 на 7 это оправдывать э, и рассказывать о том, что да, нам нужно с Россией дружить и дальше нам нужно идти с ними на соглашение и вообще нужно принять все то, что нам предлагает сделать Россия. Естественно, что это выходит за рамки э, государственной безопасности. И это не, не только в Украине. И у нас вообще допустили открытие этих каналов и функционирование этих каналов на протяжении примерно трех лет. И я считаю, что это ну, вообще лю лютейший зашквар, что это происходило. Знаете, чьи каналы были? Медведчука, да? Медведчук кто? Кум Путина. Откуда Кстати. деньги шли, вы знаете? Много расследований в Украине было сделано. Ну, С... У меня уж нефтяная вышка там где Где? Где? На севере, в России. В России. На жене его. Да, на жене его. Официально на его жене. Нафтобазы и так далее. Заводы, то есть все деньги русские, российские. Они, то есть в Украине финансировались каналы за российские деньги. Но у него и в Украине а было если, большое количество если украинские... А при этом зафиксировано вторжение России в Украину. Понимаете? Украинские бизнесмены, у которых бизнес в России, я даже не знаю. Украина напала на Россию? ну а что, зачем вы вообще об этом говорите? Ну, есть. есть. Да, вопрос не в том, откуда он черпал Он политику вопрос делал. Вопрос в том, что Россия вторглась в Украину, и есть каналы, которые поддерживают российскую информационную повестку. Это противоречит структуре нашей безопасности, и эти каналы закрыты. Что непонятного? Вот, вот, ну, сейчас много журна... репа. вот сейчас много журналистов с этих каналов медведчуковских, да, они резко перекрасились, переобулись. да, они резко переобулись. Если все так было хорошо, и они вещали правду, ты зачем переобуваться? Что, что, что, что случилось, что произошло? Да, что произошло. Вот. Так что давай досматривай. Журналист вторая профессия. М? Журналист вторая профессия просто. Кстати, э, своих не бросаем лозунг известной российской армии, забыл. Э, знаете, в каком случае он сработал? А ровно один мне такой известен. Нет, не вашим, это я понимаю. В каком случае сработал за время э, полномасштабного вторжения России в Украину этот случай? Ну, Красавчики. При том, что отдали вместо него... 200. Ну, нет, 150. Потому что 50 россиян вместе с Медведчуком тоже отдавали. Ну, давайте будем ближе, ближе к реальности. Я, я сам точные цифры не помню, но примерно так. И э, что интересно, что отдали же вместо него а, командиров Азова, командиров Морпеха, это тех, тех э, иностранцев, это тех, про которых рассказывали, что их там будут казнить. Э, Чепушилин там эти самые наварил какие-то на, на сцене э, граты какие-то там, что-то там ну, спектакли они устраивали, какой-то трибунал они готовили, говорили, что этих не отдадим никогда и ни за что, это олицетворение вообще украинского нацизма. И я после этого, кстати говоря, я за вас за всех борюсь, между прочим, как бы вам этого хотелось или нет. Я тогда вышел бы сказал, послушайте, но ну если вот это вот олицетворение с точки зрения э, России уже нам все равно вернули, то почему бы тогда не провести обмен всех на всех, да? В чем тогда проблема? Если этих самых страшных уже отдали, почему не отдать остальных, а мы отдадим вам ваших? И я постоянно задаю такие вопросы. Надо еще путинских кумов наловить и будем украинских воинов У путинских кумов, в отличие от вас, будет все хорошо. Не, ну наловить их, блин, и поменять потом на, на героя Медведчука знаете, где видели в последнее время? В Ялте, там всех прослыл, в Бресте, да? Кто видел, кто сказал? Да, да, все хорошо у него. Нормально. У Януковича тоже там все хорошо. Еще один такой вопрос я вот недавно задал россиянам, э, ну просто у себя в шорте, в ютубе. Говорю, слушайте, но если вы по Конституции, там, по каким-то своим законам приняли к себе, якобы признали своей Херсонскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую область, а действия боевые ведутся именно в этих областях сейчас, да? Вы их признали своими, действия боевые ведутся в этих областях. Почему у вас везде по телевизору говорят «погиб на Украине»? Ш что такое? Где, где, где, где сбой механизма пропаганды? Вы же признали своими территории. А? Ну не состыковочка. Ну вы же признали своими эти территории. Так говорите, что они уже погибли на территории России. Временно. Ну, а почему я их призываю к такой честности невиданной, да? Да просто потому, что когда они будут с позором терять эти территории, когда мы их будем забирать, пропаганди, пропагандончикам будет очень тяжело говорить об этом, потому что они уже, получают свои территории потерять. А так у них, понимаете, э, как бы на двух стулах одной попой постоянно желание усидеться. Тут вот Херсон наш, тут вот уже не очень он и наш, и не очень и хотелось, э, уже с доброй воли и все такое прочее. И знаете, в чем э, самая большая дичь вот этого всего, что пропагандисты говорят? Россияне будут верить в это все. Вот верили Конечно. в телегу. Вот они в любое говно будут верить, что им будут вещать а, э, телевизор. Я могу даже предсказать, попробовать предсказать финальную версию россиян. После того, как мы заберем все свои территории, дальше мы, естественно, никуда не пойдем, потому что нам ну, 300 лет не нужно. Просто забираем свои территории, версия россиян. Вот видите, мы защитили свои территории. Да. А иначе нас бы никто не уважал, и нас бы захватили. На нас бы напали. На нас Но бы мы напали, нап... и нас бы да. захватили. А вот таким образом мы вот отстояли свою, свой авторитет на международном уровне. Но это при том, что... И никто уже не будет говорить о народе Донбасса, который Нет, ну бомбили ну, зачем? и так далее, Почему? защищали. Народ же Херсона уже не такой э, важный да. стал в один момент, правильно? Что народ Донбасса тоже может быть не таким уж важным в один момент. Это вполне себе вкладывается, вписывается во всю российскую пропаганду. И они поверят. поверят. Э. Они скажут, молодец, Путин, правильно, правильно ты все сделал сделал, иначе нас бы захватили чертовы проклятые э, натовцы и вот эти все... Смешно, да? Ну, будет Но ну, так? Это будет так. Машину сделаешь лучше Илона Маска? Ладно, давай, пять минут осталось, смотрим. ребенок, который говорит красиво, ей сейчас уже, ну, она уже, наверное, совершеннолетняя. Мне интересно, жив, жив ли этот человек? Террористы, ополченцы стреляют из установок ГРАД сразу в две стороны, по укропам и жителям. Опять-таки, 7 э, лет назад опубликовано видео, я не знаю, просто смотрите, вот просто как есть. Доказательство обстрела градами из российской территории, украинской, из России украинской территории 16 июля город Гуково. Ростовская область. Тут человек заморочился, это не мое видео, заморочился. А таких, таких карт много было. Да. Вот, как, вот когда мы говорим, вот э, Добропилля, Зеленопилля, Помните, это как, какая это область? Он, ну, ну Донецкая, Луганская? Вот место съемки, вот он показывает геолокацию, откуда это происходило. Вот он э, выравнивает карту, э, сейчас покажет, как это место выглядит вот реально. То есть, ну, заморочился человек реально. Хоть, хоть оно и аматорский, но это лучше, чем... Я воспринимаю такую работу лучше, чем любую профессиональную. Потому что действительно прокликал, все показал, ландшафт, все показал. 38 Ну, да, таких, если хотите, я в следующий раз привезу, например, когда лупили градами, вот так, если мы представим, что это граница, ну вот, смотрите, то около границы все было в 14 этих... год, <laughs> э, город находится уже под оккупацией, с 14 э, э, нет, еще тогда он не находился под оккупацией в этот момент, и вот идет обстрел. А это э, за то время паблики он показывает, э, и это наши э, СМИ пишут, что в районе Червонопартизанска и проваля боевики обстреляли сила, сила то града. Но смысл-то самый главный в том, что это произошло из через э, территории России. Ну, Червонопартизанск. Да, да, да. да. Свет Причем, это Червонопартизанск. Да, Червонопартизанск. Около 16, ну то есть все, вот это вот в пабликах зафиксировано. И погибло, между прочим, среди мирных жителей э, около 15 человек, вот их обожженные тела. Так кто обстрелял червоно-партизанский убил этих жителей Луганской области перед референдумом? Перед референдумом это было. Может быть, для того, чтобы сказать, что это укронацисты сделали, и люди охотнее пошли голосовать? Может такое быть? Может. Все. Скажешь, Леха, в чуте? Вот ты в Норильске, вот завидели, где я живу? Конечно, не увидишь. Посмотрите, сколько людей. Просто идет огромная толпа. Мост лоб. А это просто вопрос у меня такой. Этот город правда бомбят? Червоно Нет, сейчас Донецк. Ну, э, это правда город, который обстреливали 8 лет и как бы продолжают обстреливать? Точно? Так бывает? Бывает, Окраины, Выйдите в Мариуполь сейчас. Покажите мне окраину или центр. Харьков то же самое, между прочим. И просто... Донецке, День города и День шахтера. Сейчас я нахожусь на проспекте Ильича, вот там брусчатка. Вот в Харькове вы за полгода вот такого вот, вот такого вот, вы там не увидите. Потому Донец... что там места живого от прилетов нет. Ну, Донец бы стал бы таким, как Мариуполь, если велась бы полномасштабная война, то есть по выкуриванию, допустим, сепаратистов это, это я понял, Донецка. Это я понял. Ну, 8 ну, лет же бомбили Бомбас, ну вот, посмотрите, эти улицы. Это, кстати, асфальт еще от Украины остался, ну, насколько Донбасс я понимаю. это не только Донецк. Донбасс или Донбасс? Донби, Донбили бомбаж. Это а так же, как да. Боровсе, Новососье. Да. Ну, э, по нашим этим уже э, трек записали, неплохой. Я сейчас включу. Если интернет. Такой. Как это не привыкли, она говорит. Вот пришла, вот началась война, вот, вот, вот этот теперь Донецк уже, который уже бомбят, да. Вот уже, уже, уже прилетает, извините, но уже пошло. Довели до этого. Вот Донец, который 8 лет жил э, в условиях э, прифронтового города. А это э, то, что российские пропагандисты умудряются пи***ть у себя в эфире. Пи***ть я уже говорю просто потому, что у меня других слов тупо нет. Просто послушайте, что они несут. Но, тем не менее, в сравнении с тем, что сейчас, я так понимаю, что люди вспоминают об этих восьми годах как о почти мирных или нет? Ну да, через э, мобилизовали это всех мужиков, да, э, кого, кого смогли, кто не смог отмазаться, откупиться, сбежать, мобилизовали всех настолько, что э, пока не спохватились, там первый месяц э, женщины водили грузовики, развозили продукты. Живу в Донецке возле э, огромного больничного комплекса. Вижу очень много раненых ребят бесконечности, в колясках инвалидных. А, это официальная статистика, то есть это за, за, за первых 4 месяца по погибшим, то есть вот э, вот 2022 год, ну на январь это понятно, один человек. 2021 год это 25 человек якобы погибло со стороны э, прифронтовых территорий из официальных источников ваших и наших. Понимаете? 2021 год. Ничто не предвещало беды. Конфликт затихал. Все. Допустим, допустим, приведем такую гипотетическую ситуацию. Россия признает эти территории своими, что она, в принципе, и сделала. И у меня в тот день был стрим, и меня спрашивали, будет ли полномасштабное вторжение. И я отвечаю, что я не вижу логики. Я не вижу логики. Но если Россия всей своей армадой сейчас зайдет на вот эти вот территории, ну, мы не попрем против них. Это очевидно. Но зачем-то Россия решила вторгнуться по шести направлениям. И как бы, как бы понимаете, да? То есть... Планировалось наступление на, на Донецк, планировалось. Да? Кем Украиной? Украиной. Кто говорил? У вас карты тоже есть, да? да. Покажете? таких карт у Лукашенко. А Лукашенко? Ай-яй-яй, что в голове у людей, боже, боже. Короче, пройдемся по, э, подрезюмируем. Э, эти два идиота признают, во-первых, что Донбасс 8 лет э, имел относительно мирную жизнь. То есть эти два кретина прямо признают, что это они своим пропагандонством принесли то, что там сейчас происходит. При Украине это был мирный процветающий город. Факт? Да. В 2014 году, году на Донбасс пришел русский мир. Факт? В 2022 году за мир погнал жителей Донбасса на, смерть. Русский мир. Факт? Факт. Украина воюет за, за свои территории. Факт? Зараженные в биолабораториях птицы и комары миф. Ну, это не утверждаю, давайте, аргументируйте, очень интересно. Почему они до сих пор никуда не полетели? А? Умерли, умерли. Друг от друга заразились и умерли. Правильно. Блин, а что, реально... Биолаборатории дали сбой. Стоп. А, а ты спрашиваешь в этих биолабораториях, э, ты реально не верят в это? Ну, некоторые, да. Ну, честно говоря, это настолько по-дебильному даже звучит. Я и Михалкова иногда ставлю, он там говорит про эти биолаборатории, что славянский этнос хотели уничтожить. Это бесогон это его, да? Да. Ну, они сами с этого ржут, если честно, потому что абсолютно непонятно, как мы собирались уничтожить именно славянский этнос в России, коей там, э, состо... я не знаю, какую часть долю населения составляет, но в Украине на коэффициент населения славян точно больше, и, соответственно, вообще непонятно, как мы должны были впаять этим комарам GPS, чтобы они прилетели именно в Россию, уничтожить уничтожили там именно славянский этнос, и чтобы это не, полетел, не пошло к нам дальше или в Польшу. Ну, непонятно. Но это миф. Иностранные, иностранные наемники в ВСУ, что вас так сильно взбодрило, и я продолжаю говорить, это миф. Есть, есть официально нанятые добровольцы. Этого никто не скрывает. Это официально, это прямо. Это иностранный легион, это так называется. Да. Ну. То есть вы можете, конечно, считать их наемниками, но это будет разговорное. Потому что есть Женевские конвенции, есть формальные вещи. И формально вот наемниками является ЧВК «Вагнер», которые находятся рядом с россиянами, про которых по телевизору говорят, и они их не видят. Но наемников, наемников ВСУ, которых формально там нет, они видят. Ну, вот, я не знаю. Дальше. Mm Зато меняется совершенно. Но тем не менее, в с тем, что сейчас, с тем, что сейчас у кого смогли, кто не смог отмазаться, откупиться. Так, ну про добровольцев сказал, наемники Вагнера сказал. Союзники помогают Украине против агрессора. Факт. <clears throat> США предоставляют ленд-лиз Украине, как предоставляли его СССР во времена Второй мировой войны. Факт. Ну, ну факт. Без бабок, друг мой, без бабок. Без бабок. Я Понял? Без бабок. запиши, без бабок. Войну еще. Что? Союз бабки. Союз платил, я же объяснял, был договор об обратном ленд-лизе. Пока что такого договора нет. Ну, то есть давайте по фактами жить. Сейчас да, нет. смотрите, мне кажется, вчера... Э, Завтра будет, нет, ну зерна насыпем, там у нас его хватает, там подсолнухов можем выслать, не вопрос. Вчера, я не помню, где я это читал, вчера, мне кажется, утвердили в э, Штатах, угу. э, как бы помощь Украине, это самая большая со времен Второй мировой войны. Таки война самая большая. Да, это со времен Второй мировой <laughs> войны самая большая помощь э, Америки другой стране, это Украине. Действия расистов схожи с действиями нацистов. Ну, с этого мы начинали. Этот ролик мы до конца не досмотрели. Там очень мега дохрена аргументов. Ну, это я, я на этом делал. Сбежать мобилизовали всех. Особо не настаиваю. А, пока не спохватились, там первый месяц... Причем э, ну, сами рассказывают о том, что развезли всех и отправляли на мясо. Донецкие вузы Реально, не э, стесняются. больничного комплекса. Вижу очень много раненых ребят бесконечности, колясках инвалидных. Вижу, как их матери приезжают из каких-то там донецких городков. Еще раз, Супер. за 4 месяца количество погибших гражданских превысило значительно количество за вот этих вот 8 лет, когда якобы кто-то там кого-то домбил. И это не с одной стороны, это... Супермаркете 8 лет это с двух прифронтовых сторон. Слышу, я хочу, как женщина меня во дворе продали, особенно в марте-апреле, когда жуткие были бы. Вот это вот Харьков после 8 дней освобождения. Внизу можете подойти посмотреть. У меня есть целый ролик, мы там ездили, сами снимали с дрона. Мы там были, нас туда еле пустили, потому что проблема была. Ну, а вот Донецк. А? Есть, но у меня ну, на 40 минут летали, снимали. 40, я, я Любомиру отправлю, с удовольствием посмотрите. Мы тут да, полуторачасовой ролик сегодня да, смотрим, далее, как вы с 9 утра. Я, это, это с удовольствием. Серега приезжал на выходные тоже гостям. А вот, ну, вот Мариуполь, например, в 2014-2021 э, году. Я там был в 2021 году прямо перед полномасштабным вторжением. Прекрасный город, у меня даже видео есть. Классный город, все на русском говорили, на украинском говорили. Люди кайфово жили вообще. Нормальный, классный город. Мне очень понравился Мариуполь. Но это то, что от него осталось в 2022 году. Вот. Освоб... Освобождение, да? Разговор про освобождение. Конечно, до этого 8 лет более мирная. Ну и краткое резюме о том, что ничто не оправдывает действия россиян. А их реально ничто не оправдывает. Где? Харькове, когда все его сидели. Вы видели город? Видели город. Вам так троился. Вам замечательно был под полностью обзор Харькова. А хрен с ним, ладно. Раз уже пошла такая песня, ну вы, вы что вы думаете, я вам сейчас придумал, да? Нет. Mm. Просто это может быть крайне, но окраина. Ну, конечно, может быть окраина. Ну, конечно, может быть не возле СИЗО, блин. Северная Салтовка, знаете такой район? Ну, вот его полностью уничтожили. Это район, в котором э, ну, много, это очень большой. Много. Это огромный спальный район. мне кажется, Нет дома, проживает. в который не прилетело. Ну, толку. Ну, просто проблема с интернетом. Пока я сейчас его найду, пока я загружу. Э, вы же все равно посмотрите и скажете, так это украинцы сами себя обстреляли. Это фейк. У, у, укры, каратели, нацисты, бандеровцы, фашисты эти самые. В общем, все ваши вот эти любимые слова. Тре... А, бомбили бомбас? Это могу поставить. Кто бомбил Донбасс? Откуда я знаю, кто бомбил, бомбил? Качає? Нет. Но ну, на нормальному саунді би качало. Бомба. Ну? Поставили, поставили бы тебя в, другой, в других условиях, ты бы сказал, бы вот укры. Вот же они, вот, твари, бомбили наш Донбасс и еще издеваются. Это просто прикол. Так само, как, наверное, с Байрактар News, я его просто не смотрю. Э, чувак просто, ну, у нас постоянно оговаривается, этот, мы спрашиваем, кто бомбил Донбасс, э, э, я откуда я знаю, кто бомбил Донбасс, но ну, он, ну, это просто, просто прикол. Well, никто к вам никакого отрицательного отношения не имеет, то есть вообще. Что? Ну, что смешного? Ну, что смешного, блин? Ну как смешно? Да ну говори, ну что ты? Владимир, Владимир, ну что, может на следующий раз я подготовлю это внешней торговли что-то? Будем дискутировать. Я просто сказал цифры. Да нет, ну, я думаю, что... Проблема в том, что можно просто сказать, что людей сожгли невинно. Да. Просто, просто на Майдане мы тут просто, просто. И все будет просто. Просто, просто в Крыме провели референдум. Но ну, все это не просто, понимаешь? То же самое экономические вопросы. Меня радует, знаешь что? Вы показывают Украину. Комбайны класс. Трактора класс. Все сеется, все пахнет. Ну что это Монсанто, украинский народ, будет с этого пахнет? Кто? Корпорация Монсанто. Долбанный Сорос. Я, правда, не знаю, кто там за Монсанто, Сорос или не Сорос. Ну, ну все Сорос. Это вообще, на, Медведчуков... Сорос. на Медведчуковских каналах все толкали, что это все Сорос. В любом случае все Сорос. А, я тебе знаешь, что хочу сказать? Вот так, по-простому. -по -по -по вот все, что у нас в стране, внутри нашей страны происходит, я со многим не согласен. Я многому не раб, я многому не доволен. Но последнее, что бы я сделал в своей жизни, чего бы я не сделал даже под автоматом, это взять расистскую тряпку вонючую, повесить ее на дуда и потоптаться по флагу своей страны. Понимаешь? Эти вопросы, которые ты говоришь, мы должны решать вместе, между собой, разбираться. Не нравится что-то, выходи, говори, ты имеешь право, ты украинец. Как эта женщина, которая не отправила на мясо своего мужа в ролике, а вышла. Понимаешь? Вот, это украинцы, Это расисты, они забитые там у себя рабами живут в своей стране. А мы, мы другие люди, еще, мы за это воюем. Еще почему, например, случился Майдан, да? Но ну, вот вы это называете там конституционным переворотом и так далее. Все шло к тому, что Янукович то же самое бы сделал, что происходит в России. Митингов нет, демонстраций нет, небольшая группа людей все монетизирует. Свободы слова нет. Все счастливы, все довольны. И все счастливы и довольны. Он бы не захотел... А да слушай, ну... Я не хочу уводить войска. Не было а вот вы говорите, Янукович убежал, да? Ну, мы говорим, Янукович убежал, он реально убежал, да? Сипался, да? А вот давай представим другую версию, просто чисто гипотетически. А не помогла ли ему Россия туда сипаться? Чтобы представить это все госпереворотами и отжать Крым под шумок. Конечно, представить можно все, что угодно. Так вы живете гипотезами. Вы фактически живете гипотезами тех, которые, те, которые вам... Да, ну вот именно, никто не знает, но вы точно знаете, что злые укры вас бомбили просто потому, что им так хотелось. Многие так думают, у многих это в голове реально. Что вас бомбили вот просто потому, что вас хотели уничтожить, потому что вас ненавидели. Это фейк. Но ну, нас таких могут когда пишут того, что вы говорили каждый час, хотя бы вот это. Не, ну не в этом суть, например. Вот, вот, это э, Любомир, он здесь живет недалеко. Я ему буду отправлять по возможности нарезочки, то, что надо, вот, желательно. А вам интересно об этом говорить всем, да? Нет, чтобы кто-то приезжал и чтобы говорил об этом? Ну, Владимир, ну мы можем поговорить об этом, о внешнем долге. Конечно. Что? Что? Жестоко народу завалили. Он типа разговариваем, чтобы больше не валили. Это совсем какая влага, волнейшая. Сколько на руку полягло, за что? Мы же объясняем, что у нас к вам никакой антипатии нет. Вот у меня, как у жителя Киева, нет никакого, никакой антипатии к жителю Луганской или Донецка. Вообще. Ну вы же смеетесь что-то. Что смешного, блин? Вам рассказали, что это по-другому? Нет, это не по-другому. Не, ну просто вот вы говорите, я там Западная Украина, да, вот Западная Украина, там москали и так далее. Я же никогда там, а, ну, я как бы русским языком не разговаривал, а я его не учил в школе, да, потому что когда я родился в Советском Союзе, распался Советский Союз, и я был первым классом, который уже русский язык не говорили, да, но я же нормально общаюсь, да, у меня нету там что-то как-то такого. есть здесь, э, например, россияне, которые не понимают по-украински, да, хорошо? И, например, я поэтому перехожу на, на русский язык. Вы, вы же все понимаете украинский язык, да? Вы говорите, что там на западе Украины это москали, да? Я всегда говорю, вот когда там говорят, да, вот там, например, Западная Украина, что это москали, я всегда говорю, это украинцы, просто у них другая история. Они пять веков были под Россией. Их то просто загнобили. У нас здесь была свобода слова, а в Австрогорска. Я не знаю, что было в 1939 году Галузина не отошла к Союзу. О, боже. Да. Я, я, я говорю о востоке Украины, а не говорит, э, чтобы... Было бы весь, и мы бы были в Европе и все бы было чики-пуки. Я не согласен. Вот мне Соловьева скинули, так что я хрен, я не смотрел. Вот если интересно, давайте. Что-то новое лепят опять, смешное, скорее всего. Трагический. А потому что так Донецк, наверное, не обстреливали никогда. А ведь терпение это может кончиться. Да. И чтобы таким образом мстить за провалы ВСУ, даст Ильич Верховичен Цуричен, даст Украиничен Райх. Хватит звонить нюни. Хватит. Верховный главнокомандующий еще в середине лета поставил задачу обеспечить безопасность Донецка. Мелкий райх. В э, середине лета верховный главнокомандующий, когда уже у России было около 50 тысяч трупов, сказал, мы вообще-то всерьез ничего не начинали. Хм. Было? Сказал? Слышали? Было, было, и было, вот было. Проблема, да, проблема, было, да. проблема. Что еще ничего серьезного не начинали. Час, уделить час времени э, и потом кидать вот эти все разговоры в паблик, знаешь, последние новости с пленными. Если бы я здесь жил, я бы, я бы так, так бы хайпанул. Украинский не имеет права на существование. Всем украинцам, нах Deutschland, я, своим хозяевам, Видите, что вам рассказывают по телевизору? Это же телевизор, это ж... Я не знаю, что нужно должно еще произойти для того, чтобы мы действительно сделали то, чего мы все так хотим. Это, кстати, беглая а, а, одесситка. Ну, вот с этим, с этим вот голосом. Нет, это сегодня, это сейчас а? вот скинули в канал. В отношении Киева. Ну, я не знаю, сколько еще должно погибнуть людей. Да, как ты чувствуешь? Да. Вы знаете, смотрели. Что тогда говорить наши плачет с нами, плачьте как мы, плачьте лучше нас. Мстить надо за наших mm. погибших. После их победы ну, это... выплакивать и переживать. Основной канал. Это боль, которую Спасибо. должна давать силы к мщению и к ненависти. И целыми днями. Они рассказывают про то, что надо больше обстреливать ракетами Украину, больше. Ну, они просто боятся признаться, что, если честно, ракеты-то уже как бы подходят, но не к концу, но половина арсенала уже нет. А для своей же жопы защиты это тоже что-то надо оставить, потому что там же это самое НАТО не дремлет в один момент может и зайти. Зайдет с патриотами, с этими всеми. Ну, как бы да, и, и, и, и может быть проблема. Кстати, это «Витязь», если вы ее смотрели. У нас такой небольшой э, флешмоб. Мы своим пленным, ну, нам донатят там на Patreon, сбрасывают спонсорство есть, да, люди, деньги, украинцы там. <laughs> Мы запустили такой флешмоб небольшой, что вот э, нашим бойцам, которые берут в плен э, россиян или там жителей ЛДНР, а, мы даем небольшое вознаграждение. Ну, там в среднем 400 долларов за человек. То есть вот он взял в плен, сбрасывает нам видео, что я его взял в плен, не застрелил, все нормально, все. Дальше я не знаю, что с этим пленным. То есть я его не себе покупаю, да, как многие там могут подумать, не в рабство, да, а просто факт того, что идет пополнение обменного фонда, потому что все, что, все, что вот я делаю, это в основном э, нацелено на то, чтобы вернуть наших людей домой. Ну, мне говорили, две сотки я заработал, по-моему, заработал. Ну, красавчик. А Наш пацанер о берцы нормальные купит хоть? Сколько нам тогда ну, 80-я бригада, Да, ну я же не знаю, или он нам отправлял. А, а знаю вы, что мне приятно? Да, да я сам... Я говорю, правительство. А? Это, это сумасшедшая. От злости, прочитав то, что мы собрались делать, объявила за меня награду. Как думаете, сколько? 500 баксов. 400 долларов тысячу долларов. О, так дышим. <clears throat> Так я ей пишу, говорю, слушайте, я говорю, если у тебя такие расценки, то давай я тебя вместе со всем твоим аулом просто выкуплю, да и все, будете у меня батрачить, там, я не знаю, картошку сажать, копать. Ну, без проблем. Но это тупорылая, что самое главное, не поняла одного, одной простой вещи. Я же жизни спасаю этим людям, за которых я деньги плачу. Их же застрелить могут глазом не так моргнул, рукой не так повел, и застрелить могут. И это что с нашей, что с вашей стороны при взятии в плен. Я не прав. Что я делаю? Я мотивирую наших бойцов немножечко э, вознаграждением небольшим, чтобы они брали в плен. По крайней мере, старались это сделать, не рискуя своими жизнями. А это сумасшедшая за мою голову объявляет награду. Вот в чем суть российского пропагандонства. Оно не понимает, оно тупое. Оно берет и меня само раскручивает. А люди, которые интересуются этим вопросом, они понимают, блин, так он же жизни российским солдатам спасает, зачем же его убивать? Ну, у меня все, наверное. Посмотри, есть вопросы, много вопросов должно быть. У меня вопрос. Давай. Э, на ютубе видеоролик, на котором э, представительница Белого дома, по-моему, на конгрессе была, призналась, американского был прямой эфир с американским журналистом призналось наличие, признал наличие американских биологических объектов на территории Украины. У меня вопрос, что, чем занимались эти объекты, если есть возможность выяснить? Если а, берете, ой, И... я бы понял, берете, берете, например, Википедию. Если не доверяете Википедии, обязательно проверяйте источники, на которые она ссылается, потому что там есть вот циферки, это источники соответствующие. Берите любой другой источник, которому вы доверяете, и просто читайте. Просто забейте «биолаборатории в Украине». Вы поймете, что они здесь были, а, всегда. Между словом вы поймете, что биолаборатории, когда они есть, это хорошо. Плохо, когда их нет. Это означает, что страна не цивилизованная, она не разрабатывает никаких защит от вирусов и так далее и тому подобное. Биолаборатория – это абсолютная норма. Я вам больше скажу, у нас на рынках биолаборатории. Прямо на рынке биолаборатория. Купил помидоры, можешь зайти и проверить их на пестициды. Это биолаборатория. Это хорошо, что оно есть. Плохо, когда его нет. Так вот, с 95 -го года, по-моему, ну вы уточните, когда будете читать, я же уверен, что вы это будете делать, а, это происходит э, в биолаборатории, у нас э, разрабатывают, э, проводят опыты и так далее и тому подобное в сотрудничестве с американцами. У но вас это... проблема с этим? Но не комары и не насекомые, которые должны атаковать Российскую Федерацию. Нет, ну давайте, какая у вас с этим проблема? С 95-го года. Как появится возможность попасть. Не, ну я могу пока показать, а биолабораториях это показывали на украинских да, медведчуковских каналах, кстати. Я могу как-то привести и показать эти ролики, что они да, говорили. строка была, наш президент Зеленский. Так. Украинский наш президент Зеленский. Украинский. Ну, украинский. Если наш, то украинский. Ну, украинский. Да. Все дело не важно. Он пишет, значит, от него э, будут обменены все военнопленные, ні, ні один український захисник не залишиться у ворожому полоні. До нового року. Да. Так, только вот да- дату не указал. Вы не Я уже слышал заявление с российской стороны об этом, а мы э, про э, обмен э, всех на всех начали говорить э, уже месяца три или четыре как. Давно, в общем. А, во, а ВОЗ поныне там, да? Э, Проблема основная в чем, я вам скажу. Вы можете, конечно, в этом сомневаться. <clears throat> Проблема основная в том, что э, россияне, когда они были под Киевом, когда они были под э, Сумами, э, в том же Мариуполе, в Харьковской области и так далее, они нагребли в Россию очень много несогласных с их позицией украинцев, гражданских. Не военных вообще. И их там тысячи. Их там тысячи. А, и вот э, Россия их пытается выдать в качестве военнопленных. С чем мы как бы категорически не согласны, потому что количество именно военнопленных у нас и у них приблизительно равное. И действительно можно свободно производить обмен всех на всех. А какая это цифра? Это цифра в радиусе 2000. Стоит? Да. И то есть посчитаешь, что ну, вам не обязательно знать все. Я вам говорю, около двух тысяч, там и здесь. 150 человек. Хорошо, вам плохо? Нет, ну, так что мы там... А? В смысле? Так от вас, так, от вас тоже были обмены. От вас тоже были обмены. Вот с других мест, где содержатся пленные, тоже происходят обмены. Тоже не, не, не, не, не всецело, как бы, а частями. Вообще, да, это, вообще это все зависит от той стороны, потому что они запрашивают свой список на обмен. Да, они. Нет. Ну, нам какая разница, кого вообще выдавать? Да, да, это, да это неправда. Но ну, давайте так скажем, что, что типа вас не обменят. Вот э, половина да, с, тех, да. тех, с, кем, с кем я говорил, их уже здесь нет. Я аж был здесь пять месяцев назад, да. вообще были другие люди. Вот одного парня вспомнил, все. Кто? Я ну, ну, я же говорю, бывают разные случаи. Я не ведаю, но говорю как есть. И как бы типа обмен всех на всех, да, действительно, мы ждем, мы надеемся, что он проведется до Нового года, а наших мирных гражданских людей и так должны отдать. Ну, в чем прикол вообще? Что, за штуки? Ну, Зачем они вам нужны, во-первых? Вы же из них военных не сделаете. Сколько вы там своей пропагандой не будете э, про пташку нашу, которая медик, рассказывали, что она снайперша и что у нее нашли винтовку, на которой 40 насечек, а убитых россиянах. Это как про сука, мальчика в трусиках, то же самое. Она медик, а другую отдали, Монова фамилия, э, тоже медик. Э, да, ее содержали в Донецке, да, в относительно нормальных условиях, но она была беременная, зачем вы ее держали? Она родила через три дня после обмена. Зачем вы ее там держали? Что за... Ну, я, ну, я, я серьезно, я вот здесь вот россиян вообще не понимаю в этом смысле. По обменам это болезненная тема. О! Жест доброй... Вот это да, вот это был бы жест доброй воли. Я, вот, вот, смотрите, я вот сидел, когда, да, когда не взяли плен, если в подвале, да, угу. как говорите, женщина там, да, там, угу. ну понятно, беременность здесь не обсуждается, женщина. Я слышал, как вот, допустим, военнослужащие, да, ЗСУ, они вообще не берут, допустим, женщин, да, медички, не медички, они всех сразу двухсотен. Это лично я слышал как разговор. От кого? Между военнослужащими ВСУ они между собой говорили, что никого не берут в плен двух сотен. Даже Митишка Заканила, которая там ногу у меня обрабатывала, она также сказала, она говорит, взяли в плен, но ее за двух сотен. То есть военнослужащие Украины тоже не берут женщин? Не, я вам могу показать, что берут. Ну, нет, есть знаю, видео ну, вот женщин в плену. Ну я понял, нет, я же не могу отвечать за все слова, всех сказанные, всех и везде. И вообще, когда жители вот этих вот регионов начинают акцентировать внимание на каких-то там э, неправильных поступках украинских военных, да, еще начиная с 2014 года, я не отрицаю, что такие поступки были. Мы, я же говорю, 48 часов можем по кругу ходить. Я... Причина и следствие. Вот нехер было здесь делать россиянам с 2014 года. И в Крыму, и на Донбассе, и вообще везде. Если бы этот шизофреник полностью не сошел с ума в 2022 году, то все бы вообще уже затихло, и вообще бы ничего не было. Просто и все. Ну. А хорошие и плохие, правильные и неправильные, это люди. Ну, они есть как бы везде, и то есть, о чем тут говорить? Зверство в Буче вам надо показать, в Ирпене, под Изюмом. Вот, вот это вот, чтобы вы так посмотрели, да, и оно немножко где-то может у кого-то. Потому что, если честно, э, вчера я провел 5 интервью, а до этого еще там, ну, как, ну допустим, там около 500, да. Э, все рассказывают все, э, но мало кто искренне скажет, слушайте, украинцы, извините вообще, что ли? Извините просто. Я понимаю, жители Луганска, Донецка этого делать не будут, потому что они считают, что перед ними тоже должны извиняться. И где-то в этом есть какой-то смысл. Но россиянин, который приехал стрелять из танка по украинскому городу и <laughs> реально в этом признается, он мог бы сказать в конце видео просто, просто извините, потому что ну, это неправильное действие. Нет, такого нет. Но мы этого и не ждем от них. Мы не ждем, что у них проснется совесть. Это бесполезно. Но ну, если люди, если есть целый народ, 140 миллионов человек, которые не думают о себе, не думают о себе каждый, да? О какой совести можно говорить? Я каждого из них спрашиваю, что ты сюда пришел? Я не знаю. Еще раз бы пришел? Нет. Почему? Потому что я все понял. Тяжело было понять перед этим? Да нет, там иногда даже есть, вот я не знаю, они искренне это говорят или нет, вот этот был здесь, кто Илью Черноуса, этот москвич с Лукоем был, да? Черноус. Черноуса. Его обменяли, Раша туда уже показывала, и э, говорят, какие планы, там журналисты спрашивают, он говорит, восстановлюсь, буду думать, как помогать фронту. Не-не-не, э, видео про переобувание у нас есть абсолютно четко. То есть, что они говорили у нас, что они приехали, говорили там. Э, но главное, что врут они, опять-таки, настолько нелепо, что разоблачается эта ложь вот, вот так вот просто элементарно. Потому что выходит человек, который улыбается, <laughs> видимо, он понимает, что настолько вот этот, ну, настолько смешно ему самому врать про этом, да, что он просто улыбается. Да, он улыбался тоже. Да, да. говорит, не кормили, держали только на воде. Я беру его видео, где его берут в плен, этого же человека и ставлю перед этим видео, потом это, потом снова то, потом снова это. И у него лицо же как бы в половину меньше, когда его берут в плен, чем когда после плена он рассказывает, что его не кормили. Так в какой момент его не кормили? А вот... И очень странно не кормили. А, а? Нет, понятно, что их заставляют так сказать, я сейчас договорю, вы поймете. Э, и э, врут о том, что мы им давали позвонить один раз чисто для картинки. Ложь, потому что у нас, э, у меня в телефоне все переписки с их женами, с их родственниками, голосовые сообщения, течение нескольких звонков. Мне пришлось это все опубликовать. Опять. Ну, вот я вроде как не должен, потому что я им давал по-хорошему, просто свяжитесь, что там с обменом, там, да, поинтересуйтесь. Они наврали о том, что им давали один раз для картинки. Они же по мне э, бьют, они же меня представляют, что я вот такая вот сволочь, взяла я один раз для картинки им показала. Нет, ни хрена, я публикую все переписки, все их голосовые сообщения. Жрите. Ну, короче, вот ну, вся, вся ложь разоблачается элементарно. Этот ролик у меня тоже есть. при желании посмотрите.